қырық мың теңгені барып аласың қырық мың теңгені келіп аласың палуандар әрекет қылыңдар міне елуде елу елуде елу адамбай қажы көкеміз кеткен міне жақсылық көкеміз болса келсін мақсым әбілда қажы көкеміз болса келсін абдрахман қажы көкеміз болса келсін шаймерден қажы көкеміз болса келсін боранбай шыназбай кеңес серғазы оралтай қажы құдай берген палуан болса келсін міне келіндеріңізді алыңыздар өтініш бейсен палуан болса келсін бейсен палуан міне сол ауылдың тұрғыны тауысты да саған қасқырды да саған міне әжібек көгімнің атымынан жоқ илхом астана миллион көк жомарт палуан келе жатыр міне астанадан келген Ұлхан мырзаның атыменен жомат толлан тастады келді жомат толлан тастады Ұлхан мырзаның атыменен астанадан келген Ұлхан мырзаның атыменен жомат толлан тастады бары онда қайты онда міне келдің жастары міне ә міне кореяның батасын алып жатыр мен көрегенділік естіліп